ten Brooklyn, a Mika Wronki, to takie y, kluby to się szybko kończyły. O! Ładnie! Mały skok. nie wygląda dobrze. Tak. O, dobra, dobra, kurwa, no, wyprzedzi go. Tą grupę rekonstrukcyjną, co ludzie się, wiesz, y, przebrali za e, za ludzi w strojach z epoki. Wiesz, prowadzą to bieżnie. O kurwa. O kurwa. A to pakował. Trener jest w ogóle z Legionowa, to bramka. No, sędzia będzie gwizdał dotąd, tak biało łęka wyrówna.